As setas faziam a Значит, я привет, там бумаги. войлодам омшын сатыс асан болгарский войлода мон тирми сатыс миллетиме за свобода крыл далебне миллетиме за свобода крыл далебне миллетиме на Болгария помощь